Oh sedapnya Oh sejuk padahal lah anak tekok ni sedapnya es krim ni Aduh Hmm sedapnya Oh sedap Oh sejuknya oh, Ya jawi Oh habis padahal lah anak tekok ni Aduh lah tak Oh sedapnya mek muih Aduh sedapnya Tu biar air mata mak Oh sedap gila babi <laughs> nak tanya enggak eh Bengong sepang kena kena Pakut nisak Oh sedap weh weh Murah tu ambil air tu habis Oh sedap Oh nak tahu ni air es krim air tu Oh bingung weh Oh habis tu bingung Sedap weh Tak boleh nak koyak ni es krim Nanti apa lah ibu bu sedap ni Murah ni sedap lagi pada Sedap lagi Oh wow Sedap Oh memu weh Sedap Oh kelapa boleh aku hari ni Oh tu ambil to mata Sedap Oh <laughs> Aduh. Wemek, wemek. Aduh, sedap. Oh, terus lagi, lagi, terus lagi. Main nak petak, main nak petak. Oh. Oh, bengong nada. Oh, sedap. Oh, no. Oh, ya. Oh, sedap gila. Habis sedap, sedap, sedap. Aduh. <laughs> Oh. Tadi jumpa orang aku nanti muka sedap lagu ni. Ya. Wuih. Om, oh, mm, mm, uh, gelo babi sedap. Oh, aduh lah. Uh, apa <laughs> kabi ni lihat. Aduh. Mm, mm, mm sedap. Oh, ya. wemek, wemek. <laughs> Sedap. Tak usah bening dah boleh pakai skrin Biar tak bening tak apa dah. Pakai, pakai, pakai screen ni lah. Oh, sedap. skrin ni apa ni supik kan aku makan supik-supik kan. Oh sedap ni. Kalau aiskrim sedap ni supik sedap lagi ni. Oh sedap. Om nyom. Aduh sejuk ni. Oh, naik pakar tapat tu. Berasa sejuk. Rara gak gak sepan yang, Aduh. Oh yo sedap. Hmm, hmm, hmm. Oh, tak boleh